うん。 boleh dikira guys Ada you. Benyo. Velas Kartika. Aku mau tahu. Iya kabarnya Ponorogo Dua putra audio. Oke. Okay. 有什么？ betul kok kamu ngene bokong ae toh aku kan ex ngene oh no terakhir mesti ngono iya. ya toh piye bosku piye bosku goyangane Mbak